Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот таких сережек. Начнем? Для работы нам понадобится полимерная глина двух цветов, дотс, моделирующий инструмент, игла, две формочки круга разного диаметра, щетка, лезвие и скалка. Раскатываем черную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Разрезаем пополам и складываем вместе, прокатывая скалкой. Щеточкой наносим текстуру с обеих сторон. Отрезаем лишнее и задаем форму сережки. Делаем вторую сережку по тому же принципу. При помощи моделирующего инструмента с силиконовым наконечником закругляем края. При помощи моделирующего инструмента с силиконовым наконечником закругляем края. Делаем формочками грушевидное отверстие в заготовках. Моделирующим инструментом и дотсом разглаживаем неровности. Раскатываем красную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной и моделирующим инструментом делаем бороздки, после чего щеткой наносим текстуру с обеих сторон пласта. Лезвием вырезаем необходимые нам элементы. Ну и соединяем все воедино, лишнее обрезаем. Получается что-то вроде крючочка, только еще и с воротничком. Остался декор? Для этого дотсом делаем несколько отверстий в заготовках, как хочется, и заполняем их шариками из красной полимерной глины. Между красными шариками при помощи иголочки продавливаем полоски. черная полимерная глина с блестками очень ярко переливается. Мне прям понравилось использовать ее в работах. Отправляем на обжиг серьги в подвешенном состоянии в прямом смысле, у меня на спице. После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было со мной интересно, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков, пока-пока!